Это баран, да? Баран, да. Это sheep. Баран, да. Una, Холодец из этого делается. А. Миша, Миша. Ah, this is what they make the, what they gave us from. Это шеф-повар, да? Классно. Вот целиком э, баран в- здесь, да? Ца- Целый баран, да? Целый баран. Целый баран. Даже Ско- его сколько? внутренности, внутренний. Ага, сколько килограммов? Килограмм это 35. 35 килограммов. Угу. 35 кило. 35 А, классно. Ну что вам, э, э, приятного аппетита, мы, наверное, через три часа готовы. Через три часа. Но мы посмотрим. Ну, наверное, мы уже уедем. Если не уедете, приходите. Если не уедем, придем. придем. Three Да, three hours. In three hours it will be ready. Then they say you should come. I know. I told them that we will not come probably. Okay. Вот там Ахсахал, вот наш Ахсахал там сидит. Спасибо, ну, скажите. Ах, Сакал, это... Арсакал дедушка. Дедушка. Самый наш. М -м, понял, понял. Ну, мы скажем, скажем. Спасибо тогда.